वो घुस गया चल चल चल चल ऊपर जाओ ऊपर है और आप extend the him beat nuts Mr Mac you know how we do